моя страница Пыли дальних странствий Ноги твои Танец света переливается Мирным боем разгоняя мрак Светлой благодатною волной Будь дорога не кончается Ветер словно за спиной Ржавый винтик ветхом ходе времени Выпавший из бега колесо раскрывается Лестница ведет на небеса спасения. Hero, имя всех имен. Странница, Колокольчик смеха в облаках С чуть касаясь трав Ты летишь, оставив души Я рядом победивший ад и смерть Лучшая, конечно, впереди По небу, как по воде, забывать всех за зажил. say Я хиром. Истинно воскрес. Хиром — это две заглавные буквы, инициалы одного имени, имя которому — любовь, которая все венчает.